Salutare! Eu sunt Interseb împreună cu Negromanul ăsta. Împreună Salutare cu... tuturor, eu sunt Brickman și bine v-ați la un nou episod din gameplay-urile noastre. Bă, e, bă, bă, bă, bă. Iar acesta va fi primul meu episod pe acest canal uh, Interseb. Va fi primul episod. Sunt împreună... doar un special. Da, ca să-mi țin de ca să mă plictisesc. Abia ne l-am cumpărat și noi. Vezi că vin. Bine. Hai, da, ăștia nu mor din headshot. De ce te-ai făcut un negroman? Fiindcă sunt un negroman, să mă aleg. Da, ai dreptate. Ia uite-l. Ia să în cur, în buci. <laughs> Unde știu eu cel mai bine. Mă nervez tipa asta. Da, bă, are voce de Portal 2. Nu, are voce de... Ba da, are voce de Portal 2. Da, ce? Deci stai dacă vorbesc adevărul. Ba nu vorbești adevărul. Minți lumea. Fără țintă, i-am dat headshot. Oh, mother of god. Ce țint bun avem. De de un warfare. Da. Dă-i motherfucker. Oh yeah. Aia mor dat. Da, știu cum e. Uite, ăla au mai rămas. La, la... Nu, nu, nu-l omor, nu-l omor. Mori. Gang. Gang parte. Taci morții mării. Voce de capră. <laughs> Vreau sărutarea ta. O noapte fără iubire! Hai, bre, mai repede. Da, e că ăsta se un counter și dacă spui sârbiuța, merge mai repede. Stai, cam dacă avem lumină. Așa. Oh, un duș. Oh, da. Hai și dau mult. Dar e negroman. A, e urât. e, e urât. Negroman, ca tine. Da. A, seamănă. <laughs> Chiar foarte bine. Da. <laughs> Am rămas fără... Da, am rămas fără bani și nici nu mi-am cumpărat nimic. Hai că începe runda. Bă. Mi-am urmat. A, nu mi-am luat nimica. Da, ce crezi că eu mi-am luat ceva? Dar nici măcar nu mi-am mai îngulant. E, asta e. Hai mai bine să plecăm de aici. Hai, încoa. Hai, fiez. Hai, pune să viuța și tai-o. Hai, că ven. Ce naiba? Ah. Ut! Vezi că sunt de alea invizibile. Am văzut. Bă, de unde tragi? Uite la cap. Așa e jocul ăsta. Nu știu, e prea bedes. Seamă cu Left 4 Dead. De fapt, Left 4 Dead seamnă cu ăsta. Uliu! Ce pui cu mine. Ok. Ia pe ăla de jos. Încerc. Nu se vede. Shut the fuck up. Bitch, Nu poți să cum cade ăla, așa. Mai am un cartoș de 5 pilonți. Da, și eu. Sunt legit. Și eu mai am doar un cartuș. Hai, acum sunt 7. Știi cine am pus? Mm. Timer. E, asta e. Da, mai am... Mai 5 gloanțe mai am. Deci trebuie să dau numai headshot. Ceea ce o să fie foarte greu. Hai, hai. Ah! Am dat. Eu i-am dat. Da, și eu. Headshot. Da, te aici. Încă 3? Ai cu rapid. Da. Headshot. Uh, și încă 2. Dar nu știu unde sunt. Montează. Ești sub lumina reflectoarelor. Da. Acum sunt cu cel mai mare lumină. <laughs> Dar nu a spus lumina pe tine. Nu mă duc pe Înapoi. Uite-l. Shit. Încă unul. Pune și niște șlamalilor. Unde-i mă? Du-te tu pe acolo, eu mă duc pe aici, da? Nu. Ce e aici? Unde prostie asta? Așa, l-ai luat? Nu. Serios? Serios? Dar n-au murit instantaneu. Dar știu ce în filmare, nu l-am luat eu. Ciudat. Ce-mi place melodia. Carmen lo dice, Jonas Cosme lo dice. Evet zincirini alalım akuma. Antik shotgun açısın. Ee, alak shotgun mu? Bana eu sunt comandă. Hai să dăm autopilot, mă, și dă să n-am crossbow. Eu mi-am luat un shotgun și vezi că începe în 3, 2, 1. Hai că am luat. Eu, eu am rămas înăuntru. Pune și tu viață. Ce ori face din mâna aia? Hai că vezi că vin. Hai că nu-i văd. Ia. Dacă-i văd eu. Las că iau eu cu sniper. Da. <laughs> Ah, prea târziu. Hai, tu, tu iei de la distanță, eu iau de la, de la aproape când vine. Ia-o pe fătuca aia care țipă. Stai. Așa. E cam nasol chestia asta de... What? Ce? Ce? Mori. Te clăie pe ăla. Băi, ia... Holy shit! Ué, ué, lăsați-mă în pace! Ești vedeta aici. Aici noi doi suntem vedete. Ouleu! Bă, ce mă nervează prostiile. Am murit! Bravo! <laughs> da, e timpul să jucăm frumos. Da, trei la viață am. Buleu! Hai, mai sunt 17. Hai că pot, Sebi. Da. Am murit okay, deci cam asta a fost un gameplay la jocul Killing Floor. Poate vom mai face, poate nu. Poate da, poate. O să fiu mai mulți oricum. Da. O să fie toate echipa Terror Kids. Mhm. Uh-huh. Și pentru asta a fost pentru astăzi. Eu am fost Interseb împreună cu eu. Da, eu. Și ne vom revedea data viitoare. Like și subscribe. Pa! Pa, pa!